campo cioè è un attimo allora è un, una luce dentro un attimo è un, un'illuminazione e, e allora c'è qualcuno che ha spinto l'interruttore e poi subito rispento o accendendolo ha fatto saltare tutto l'impianto. Ma dove sta poi l'interruttore? E chi l'ha acceso ci ha sbattuto per caso? O perché sapeva che era lì? E lo sapeva perché ha studiato? Oppure perché si è fidato, lasciando andare tutto ciò che sapeva? tutte le proprie credenze, uscendo dalla propria credenza. Senza, ah, a volte anche senza guardare per, per attraversare, senza guardare a destra o a sinistra, come se destra e sinistra non esistessero. Cioè, non, non come se tutto fosse, ecco, un luce, la mia urgenza, ciò che rappresenti in questo secondo, diverso dagli altri, non scatta mai. Sospeso nell'aria si muove e gioca col tempo che passa, inconsapevole che un giorno, prima o poi, dovrà anche lui scoccare. Ma questo non conta. Ciò che vuole non è vivere a lungo. Ora lo vedo che balla sopra la mia testa. In realtà desidero morire. Morire al momento giusto per dar vita ad un secondo secondo che mi canzonerà le spalle. Ma senza cattiveria, anzi, prezioso come un faro. Quanti secondi sono passati? Chi può contarli? Infiniti. Eppure so che il mio tempo si nutre non di miliardi di secondi che scoccano, ma di uno solo che ancora deve scoccare, la mia urgenza. Cattiva la prima, stop